तो हेलो गाइस मैं विशु और एस में आपका स्वागत है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए आज का हमारा वीडियो शॉर्ट प्रो ऐप के ऊपर होने वाला है आपको इस ऐप में सभी फीचर्स अनलॉक मिलेंगे जैसे कि glitch effect text animation flicker effect आपको इसमें सभी स्पीकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो चलिए बिना कहीं देरी की वीडियो को शुरुआत करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना you